Audio Jungle. Oke, selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan jalan-jalan sambil uh, melihat Oke okay guys, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Abdi Arif.